दिया प्यासी है दिया प्यासा है जोगिया प्यासा है प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया चल दोनों खोजन चल दोनों खोजन परम पिया चल दोनों खोजन चल दोनों खोजन परम पिया जोगिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया एक व्याकुल बहे हो जय सागर बावरिया दूजा पागल डोलाए चहोर करे पुकारा कुल बहे खोज सागर बावरिया दूजा पागल डोला चहु और करे पुकारा अजब है तेरी माया कोई पार न पाया अजब है तेरी माया कोई पार न पाया जो भी गहरे डूबा समर सार पाया गहरे डूबा समर सार पाया ओ प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया चल दोनों खोजन चल दोनों खोजन परम पिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया प्यासी है नदिया प्यासा है जोगिया ना